Всем привет! Всем привет! С вами Антонина Брилькова и... Ты кто? И Вика. Сегодня мы начинаем с вами изучать английский язык. И начнем мы с вами с приветствия и прощания. Для того, чтобы поздороваться, мы с вами будем произносить слово hello. Повторяем за мной. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Итак, hello переводится Привет. Привет, здравствуйте. Давайте поздороваемся с нами, с нашими героями. Как мы скажем? Здравствуй, Микки Маус. Hello, Микки, правильно. Как мы скажем «Здравствуй, Дональд Дак»? Hello, Дональд Дак. Правильно, только громко говори. Как мы поздороваемся с Машей и Медведем? Hello, Маша и Медведь. Правильно. Давайте выучим еще с вами, как по-английски будет «и». По-английски «и» будет «and». And. Yes. Правильно. Повторяем за мной. Э. Э. Э. and and and and Hello, Masha and Medved. Hello, Masha and Medved. А сейчас мы с вами выучим стихотворение про пальчики. Пальчики по-английски будет fingers. Finger, finger, fingers. Hello, hello, hello. Finger, finger, fingers. Бай, бай, бай, бай, бай. Итак, когда у нас пальчики здороваются, они вот так здороваются. Когда пальчики прощаются, они вот так машут. Пальчики по-английски fingers. Repeat after me. Повторяем за мной. Ф. Ф. Ф. Ф. И. g g g g e e e e e z z z fingers fingers fingers fingers три раза fingers fingers fingers finger finger fingers hello hello hello hello hello hello fingers, fingers, fingers. Fingers, fingers, fingers. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. А теперь вместе с пальчиками показываем. Когда здороваемся, говорим hello вот так, а когда прощаемся, машем, да? Итак, приготовили все пальчики и повторяем вместе с нами. Fingers, fingers, fingers. Hello, hello, hello. Fingers, fingers, fingers. Бай, бай, бай. Итак, бай переводится на э, пока. Все верно, бай переводится пока. Вот он у нас смайлик, который прощается. Написано у него бай, пока. А мы с вами давайте попрощаемся с диснеевскими героями. Кто это у нас? Винни-Пух. Давайте попрощаемся с Винни-Пухом. Как мы скажем по-английски пока, Винни-Пух? До свидания. Ой. Бай. Бай, Винни-Пух. Как мы скажем пока, Плута? Пак, Да, пак. Бай, Плута. Как мы скажем пока, Джерри? Пак, Бай, Джерри. Итак, сегодня на уроке мы с вами выучили слово «здравствуйте». Как будет по-английски «здравствуйте»? Hello. Умница. Я уверена, ребята, что вы тоже запомнили, как будет «Здравствуйте». Еще раз все вместе давайте повторим. Hello! Hello! И чтобы попрощаться, мы должны сказать слово «пока» по-английски. Как будет «пока»? Bye. Все верно. Пока будет bye. Давайте еще раз повторим вместе с пальчиками наш стишок. Приготовили все пальчики и еще раз рассказываем. Fingers, fingers, fingers. Hello, hello, hello. Fingers, fingers, fingers. Bye, bye, bye. И мы вам говорим тоже bye, ребята. До новых встреч. Если вам понравилось наше видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. Ждите наших новых видео. Всем пока-пока. Bye-bye.